지역 보건부래. 아 맞아. 근데 다 다감 지역 보건부. төменгі мәреге керемет тұлпарлардың егесі өскенбай ағамыздың атыменен баруын құрманбай көкеміздің баласы нұрқаша мұндыз тастады мен ағайын міне міне көкпар көтеріліп келе жатыр мұқты бола бер мықты бола бер досжан шабандоздың тақымында міне жетісайдан келген әшір қажы көкіміздің баласы досжан Шабундоздың тақымында келе жатыр мәреге байда, мәреге байда. қол ажыратып тастамын еңкей еңкей еңкей байлар жандар осы жердің тұрғыны қалдың бес бесқасқа есімді атыменен көпжанның баптауындағы тұлпар жоғарғы мәреге әшір қажы көкеміздің баласы досжан шабуындас тастады қадірменді ағайын